udah ketemu sama tim dari film filmmaker muslim nah di sini kalian bakalan aku kasih share nonton beberapa cuplikan Eh, sebenarnya uh, apa sih yang membuat kami di sini terus menerus berkarya sebenarnya bukan masalah finansial atau masalah ego tapi kita melihat dari komen-komen dan respon teman-teman yang ada di sini terutama uh, saya kadang terharu loh, gitu. kadang saya sering terharu dengan komen-komen apalagi ada yang bilang uh, salah satu karya kalian mengubah hidup saya gitu. dan itu padahal ya kita parenting itu tapi ternyata ada yang kayak gitu terus apalagi ada yang uh, dia berani Jadi di sini kita mencoba untuk mempersatukan uh, eh, umat gitu. Jadi jangan berpecah belah, kita satu aja menyatukan visi, kita satukan pergerakan doa kita bareng-bareng laut. Saya berharap bisa terus makan ini pertama. Yang kedua, sebagai penutup saya mau menyampaikan sebuah cerita. Jadi ada dua cerita sih yang mau saya sampaikan kita harus mikir dulu yang mana. Galau. Iya, saya percaya dari dia. Iya, dua-duanya serius terus. Abdul sebut saja Pak Abdul nah Pak Abdul ini seorang yang sangat amat patuh pada agama dia seorang muslim yang taat dia menghindari riba dia melakukan segala hal untuk menghindari dirinya dari dosa besar dan dosa kecil tapi Pak Abdul punya hobi yaitu beli mobil mewah punya cita-cita beli mobil mewah Alhamdulillah setelah 15 tahun menabung Pak Abdul berhasil membeli sebuah mobil BMW seri 4 warna putih 2C keren banget Pak Abdul begitu Pak Abdul dapat mobilnya dirawat baik-baik dirawat baik-baik suatu hari ada sebuah kejadian yaitu pesta ulang tahun anaknya Pak anaknya Pak Abdul masih umur 4 tahun diundang teman-teman anaknya untuk pesta ulang tahunnya gitu namanya anak kecil melihat warna putih polos kan orang orang itu kecil langsung kesel anak kecil jauh pengen marah anak kecil masih dimarahin gitu kan akhirnya alhamdulillah karena mobil lewat garasinya juga oke okay. balik ke semula tapi di sini Pak Abdul udah khawatir Pak ya, apa jadinya kalau ini mobil hilang akhirnya dimasukkan mobil itu ke garasi ditutup rapat-rapat di garasi garasinya gitu keesokan harinya setelah Pak Abdul melakukan itu ternyata garasinya dibobol orang garasinya di orang hilang iya. itu BM serikat orang putih keren banget ya sakit hati kamu ya Allah salah dia apa gitu saya selalu menjunjung tinggi nilai agamamu ya Allah itu kan Pak Abu dalam hatinya tapi tidak berani Pak Abu mencari tahu hanya bertanya nah Pak Abu main ke rumah temannya namanya Pak Miftah Pak Abu bilang ke Pak Miftah saya lagi kena musibah nih Pak Mita musibah apa kan Pak? kata saya mukanya burung kata Pak Miftah apapun dia mobil saya bilang mobil yang baru beli kemarin Iya, saya nggak tahu ini sakit rasanya hati saya merasa nanti sama Allah nanti kalau saya nggak bisa lupa gitu saya ngagum jauh-jauh saya bilang nah, saya tahu Pak Agus salahnya di mana di mana kata Pak Agus Pak Agus ini pasti naruh mobilnya bukan di garasi pak tuh dah orang yang di garasi kok bisa kalau di garasi kami minta pak tidak pak Abdul iya, saya yakin pak Abdul ada mobil bukan di garasi pak Ustaz mobil saya itu hilangnya di garasi Gak mungkin kalau saya datang di garasi yang dibobol garasi saya Pak Miftah saya datang sini pak Abdul pak Abdul ini ada mobil di haki bukan di garasi makanya ketika diambil mobil itu dari Pak Abdul hati Pak Abdul yang merasa Poin cerita ini adalah banyak dari kita meletakkan cinta yang tidak penting di hati kita. Cinta sama barang, cinta sama materi, cinta sama dunia. Kalau mau menenangkan hati kita dari rasa sakit kehilangan, letakkan saja cinta pada Allah dan Rasul hati kita. Terima kasih. Kami berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi